together. सीरियल उड़ान में कुछ न कुछ ड्रामा शो में चलता ही रहता है अब इसके आने वाले शो के ऑन लोकेशन पर जब हमारी टीम पहुंची तो चकोर कुछ परेशान नजर आई चलिए जानते हैं कि आखिर वो परेशान क्यों है सूरज गए थे कहीं तो पर चकोर को लगता है कि वो नाराज़ है और इसलिए चला गया है बाहर तो वो काफ़ी बार मनाने की कोशिश कर रही है सूरज को फ़ोन करने का ट्राई कर रही है पर रीचेबल नहीं है तो टेंशन की बात है पर सूरज गायब कहाँ हो गए थे सूरज निकला था पता करने के लिए कि इमली के पास वो गन जो कि भारतीय सेना इस्तेमाल करती कैसे आई तो उसका ट्रेस मिलते मिलते कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ फंस गया और उसकी जान भी जा सकती थी बट देन भगवान की दुआ और चकोर की प्यार की वजह से वो बच के वापस आ गया तो क्या आप बता सकते हैं कि सीरियल की कहानी में और क्या क्या होने वाला है ट्विस्ट जो है वो आ रहा है और प्रोमो देखा होगा <clears throat> जी लेकिन वो प्रोमो में नहीं दिखे हैं अच्छा वो आएंगे वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ऊपर नीचे होने वाला सो आई एम वेटिंग कि उनके साथ काम करें